Hola a todos amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Roblox, con, con unos amigos, esta vez de Elemental, saludos yo. Ah. Hola. Hola. Y Alexis. Hola Alexis. Elemental. Alexis. no me Y esta vez estamos en un nuevo juego de terror, el cual es de Sonic.exe. Y como ven, nos están matando un montón de veces. Este juego consiste en que, en que tenemos que evitar a Sonic y este, resistir el mayor tiempo posible. Como ven, también es un juego de puertas. saltamos y tendemos a Voy a trolear. Ok. Están presenciando al más troll que no dejará pasar eso. Bueno, no has Oye, no has presentado a Winfield, nuestro amigo offline. Oye, eso es cierto. Y tenemos un amigo que es parte de Yo Soy Alexis, pero también es un no, podemos, no podemos contactarnos con él porque no tenemos su pero no tenemos tenemos Face, nada de eso, ni Skype, ni nada. No, no tenemos Skype. Si tuviéramos un Face al menos. No, Pero se Skype. No tenemos Skype. No. Face, ah, dice ayuda. Se cerró. Oye. ¡Uh! Se cerró el no, Alexis, te acaban de matar. A ver, espérate, voy a decir Run, bim, bim.

Gracias, sale la primera vez Sony? me da medio. Hola. ¡Ay, ya vi a Sony! ¿Dónde está? Ah, ya sé va Se supone que estaba, se, se tiró. Estaba por acá, ¿no? Primera persona. ¿Me voy a sacrificar. No. Graba esto. a Una estatua. Yo, yo también. ¿Quién está aquí? está aquí sigo queriendo mi taco, ¿eh? Usa este. Oye, usa el de tres. El, el resorte que te hace flotar. Ah, sí. Que te hace flotar. ¿Qué ¿Ves? Soy libre. Libre soy. no what the fuck? Corre, corre, corre, corre, corre. A tomar Adiós. -oh. No, una de esas que no tiene salida. Ay, que te lleve una? ¿alguien me puede abrir? y yo voy. Oye, a la ¡Ah! me, me, me, morí, pero está, está por mí, ¿eh? Ah, pero quiero una estatua buena. Pues. Quiero un buen de estatuas. Hola. Recuerda que yo soy el máster. Uh ¡Ey, Sonic! No por qué veo que como si bailaran mi personaje cuando camino. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! entra, entra! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! cierra! ¡No! ¡No! Está muerto, está muerto, está muerto, está claro, está muerto, está muerto. Y encima me... ¡Qué paralelitas! ¿Por qué no hablas? Mm, dice que no quiere mostrar su voz en público. Qué penoso eres. Con razón, al principio es y después ya no habla. ¡Ah! ¡Ayuda! Llega, llega. No, mami, no. ¿What? ¡Me mató dos veces! ¿Cómo puede ser eso posible que me haya matado dos veces? ¿What? Ah, mira, aquí es... Mira de los comentarios que ya oyeron, ¿eh? Bueno, ¿no oyeron? ¿Vieron? ¡Ah! ¡Ah! Que, que, diga de ah Dios mío! suben suben suben suben No, digo escuchar, digo. A ver, me voy a meter a Twitter. Y que... ¡Ah! Que los que me sigan por Twitter me digan. odio, odio, odio, Cierra, cierra, cierra. Abre, abre, cierra. abre no, no, sale. Oigan, no, estamos en directo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Ah! Dios mío. ¡Ah, no! ¡Está de... ¡Me está pisoteando! ¡Dios mío, corre! Estaba... Estaba... ¡Mami! ¡Muy profundo, mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Entra! ¡Entra, Alexis! Mira, ábrele, la se... ¡Ah, vale! si te parece... Entra, buitro. Buitro. Ven aquí, buitro. Dice que sí, Alexis. En los comentarios dejaron que sí quieren oírla. Buitro. Ven, entra. ¿Dónde estás? Hola. Oye, ¿sabes dónde está Sonic? ¿Dónde ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Mm, mm, ¿Dónde está Sonic? Es el misterio del Sonic con algo. ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! Pues, ¿dónde está? Ahí. Es que no estoy viendo, estoy, estoy atravesando mis cosas.